بدي حق خيي بدي اعرف مين اللي خيي بدي اعرف مين مين بس الشعب اللبناني مات وعاشوا ناطر يا أمير لازم تكمل بالتحقيق نحن عارفين انه رح يضيعوا التحقيق نكل ولن نمل ولن نتعب ولن نتراجع يكفي يكفي الاهالي والناس بلشوا يولعوا اول قسم من المجلس ونحن الاهالي لازم نطلع نوقف معهم مخديتي بور فرشتي بور مطبخي بور جريح ابراهيم حرب ابدا ابدا حقهم ان ياخذوا من عيونهم نحن وقت صار انفجار تلال آه، حكينا مع اهل تلال طلعنا زرناهم اجوا لنا حسينا بوجع بعضنا خبرونا شو يصير يا اخوان الشربوطه الوزير مش عم يعمل شغله بده يتحمل الاهالي يجوا عنده على البيت وهذا حلم عنا انه ينزلوا جرافه وحده اذا بيتجرؤوا على الاهراءات ولا يزال جرح اهالي الضحايا مفتوحا كفى